İstiyorsunuz o şehir gideyim. Prosta. Ha, sürüyorsunuz. Gittik. O da sürüyorsunuz. Ne var ya? Nasıl? Ben. Ben. İki. Yes de borç gerek. Yes. Yeter. Sürüye gideyim. Karasiyemlik gibi tatlı gibi. Kaçınacağım. Kaçın. Kızlar ayağa yenge. Geçin yere. Var mı zaten? Bu ne var mı? muborak <laughs> sizlar chiqarmay turinglar uni yo'q yo'q jayron opani telefoni yo'q пока chiqarmay turing chunki man keyingi anaqada